一到教学的时候就感觉很枯燥，感觉教学上就有困惑。这个时候就在抖音上发现了韩老师，发现他的一些组合技啊都比较帅。这五天过来之后就感觉每节课都特别充实，跟我之前带学生真的不一样，特别棒。